أو صاحب غيرها زي كنا سلام نشون تدرس برد دورا على كاكيني كاكس كيشة كنا سكول لا Haaluma jiruutu qaawwa jiru Itoophiyaa jirsa ifi maali? Jiruu Itoophiyaa osoo beektu nu gaafata. Shagullaa ta'uu fa'i. Amma mee mala dullaa lafa mee malatti أنا mala. ما أبغى أعمل لي عندك يا غرن أبى تعرف خجاني تقدر أمريكا ديمو كا هاجوسا جالت. أيوة هدو جالت أمريكا ديمو أما كا دياسفورا ada أمريكا راند بيتن مالك كانوا سكدي ساو Carraa kana bakka itti fayyadamu qaba. إنت جلك قلتيت قالت لي انا كرما عمل قرار بنت يا عم دقيقه جلك قلت ما لها كانت قدي حس اقول انا قدي استعدل كم كاشتين قالك سبب هاي ما انا ما فهم انا بالروقم اما قال بالروقم لو كاها تھا می اچھی بھیا میس رادی يا ربي في دمينا ونبي يا لازم بيه ها تيفو ما خيش الله لما يجزيهم بيو ما يجلين أمة الفرنجي <laughs> أمة الفرنجي ديما سلا ما هو خفلني دن تاساني تبغى خفلني رئيس سلا شيء بل ده كوساني بريدة مي وي يا ربي عبد الله ده كوسان ما هم هم جي كوكشي إيش تجرا ما عبد الله سان ما يا ربي وانتم منافذ مي وي يا ummatuma ameerikaa miti ummata ameerikaa yaa rabbi darbee fidime har'a guyyaa ittiin gaddi isaan gaafa silaa achumana geessan wayya aboo rabbumaa jiraatu Itoophiyaa way Itoophiyaa Itoophiyaa Itoophiyaa makana keessa taa'aa ollagaa kisi hundu yaa rabbi keessaan baasme Itoophiyaa Itoophiyaa keessa mee akka nama laallamme dhaqeetiin amma baatii jaama maali marah nanti. میں تھا کہہرا کا بات نہ کسی کا نام آنا دے منابع 200 أحوش بالله أحوش بالله هم إثيوبيا هاي سدانة ما بيشانو والبر ما فاكر نقولهم قالوا لا أحوش بالله أحوش بالله أحوش بالله رب ما جرى الله الله بعد تسعة دينا كل ديال الخور اللي بين فراتاي ويجمع ها میرا بیف دی میں بھی اسن تھی اکھن مول کھاتے دی تے جانی وان کھانا اسپورٹ دی جام اسپورٹ دی جان سن سن بدل گنی دی جا او اما لا سوگا چلسے ها اكنو افان نو اپن انگریزی تین ملين بينيت انجا اتي افان لے بینے تین جا اتی اپن Sivin nakakaano eh, yung beer. Ani ah, pa yung kasi beer ko bete. Akan mo kasi tingka. Aso ah, ita git ma wani prado kaso akan. Anak ano mo tin siya. Ewa. Akar ma kan kasi beer ko tin aso ate akan mo tin. Ayo kakata. Kau di galam. Ayo ate afan. Orang mau bicara ta anak kan kasi bicara. Ayo nang badi ni nogawsen. Ama sino kam nati. ተገባይ ተስገባይ ማለት ታይ ታይ ገታይ ገባይ ብያቁን አሜ በጋሚ በገ ገታይ አንተ ተስላ ሆነ እንዱ ብያላ ኦግተ ከስገ ማለቀው ትገድ ኦግተ ከት አላ አላ ጀበሳቲ ሀያ ድቦ ነገሽ ታቦ This you. Makangkin yung. Makangkin. Yes, kumip. Maabatan na dyan. naras na ko. Aa. In English, afaan English yung bira. English niya. Oo. English niya. English niya. je. Bos no radin ka man. Seras tigro man. Use. Use English. Use Arabic. Ako je. Anong English yung bira, dormen na bita. Ugun na halat ti રકોદે હા અઠરતી મતામી રકોદે શક્તિ સીમામી એની ફૂલે ખા રકોદે નન બલ્લો સીવાસ ولي في كله ولي في كله انت ترى اصطر عليها هي يا ماما اصطر عليها اوكي عنه آه. اكيد انا يا بابا ما هو انا ما هو جماعه ما مدري في ركن سيما ما مدري ما مدري واو دي شو بشام بيدور ما اعرف آه، شو انا لا بود تجي هاي ده في ناكي ترى خد ايش تجري الشهور هاي الأجهزة إسانسية بو أتماري باقي نمرة تعال دا قسم دا هيدي تنود دا كار هم بشوك زداد دا بيومك ديم اما ديم لا لا لا apa tay? Hmm. Nah, guys, kami gak tahu dulu deh. Ya. Kenapa? Ya, eh, eh kenapa? Gua kenapa? Kenapa sport itu kalau kecil? Kenapa tuh bisa sampai? Ayam di kita. Kakak deh. Hayan dubot, guyo me kan dugo hindi. Wala mang garakas buko siya di. Ay. Buong ari sa buong ari dugo na kana. Ba, dem na ran. Mandare. Kafir ya ko ko tumna. Dulo na. Hali si dem na ran. Ay. ماليش دم لا لا لا انتوين بيغا هو في هذا با اه لا قام بس تسقى بايك انتوين كورونا عقد مرة مرة من الزرار انتوين لا لا اما هاي هاي انتو بقول لي 2 مليون زيس تو تو مليون مليون لما يوس اسيتي جري مليون كورونا No, no, no, no, no, no, no, no. Arkan tuni. Hai. Two ah, nanti tu, two nanti. Ah, ini nak kasar. Arkan sen two, two two, one two. Million. Million dolar. Allah. Eh, million jangan. Lah kau tu, ah, kau tu corona virus. Oh iya, gitu ya, nih. Masih kita enggak. Sana mau ya, memang amalan ah, kau kau dah. Memang gua kau dua semua. Amma bank tu jira gai. Akan ah, tu neta. Eh bank tu kumar eh, sodom hilang bicara. Hmm. خالص bahagisan bertuhan aku boleh lo disilipkan nyawa cina gelisna. Amma sekitar sini dulu tuh. Atas drama. Eh, wamba jangan kita kasar tuh. Numpet di sekarang. Nah, isim tiga di sekarang. Kamu, ya leda. Aku ada banking. Aku ada number. Aku number. Account itu. Nufi mi. Ya account itu nyasi mai. Wai. Wai. Di account. Account. Account itu. Anda dekat tu. Ayo, no sabata na siya. Gudunan na iya pa. Germat. Lama. Australia. Australia. Bishak kita la la la la la la. Mahmud dan dilcha. Hot men hoş. Bishak kana ma bidat. Ho Mahmud Australia. Mahmud la la la. Australia gezmedi. Oh. Gara kana sibe geysina silalla. Allah inde go gara geysin. Mahmud de yakun işte peydi. Uf. Fudi de bazeme. Bir dakika sana bir dakika oğlum. Demisa da da bırak bile. Alternatif. 불안 하시다지 마음대로 보면 내 몸이 이씨 마음이 무슨 단디 무슨 느끼고 저가 무슨 느끼고 저가 마음에 들고 자 왜이 야라 병이 나라 뒤져서는 또라리아 아스트랄리아 디스크 아기지 오스트랄리아 대문 파랑가 들어간다 고 원래 기선 대비 가비 기브라이 로 지하티 대비다 그럼 마후 아카운트 같아 그럼 그런 애비 와와가 그래서 아기랑 이 토페스는 왜 이따가 유아 브라나게 있어 미쳐 들어간다 고 어떻게 잡아 The count जो ऑस्ट्रेलिया आका जिला गते इच ओपेरा सांगने त्यान ऑस्ट्रेलिया जिगे ना आका जुरून यस यस ला का यस ऑस्ट्रेलिया ए जिला यस यस लगे यस और नो ए जिला ए तन mau ke jiran ni tope han beda kali itu ope ya? jurum <coughs> to bakah dua mas mas jiran jiran tu kit very I am going I am going to Zuma. I move the Australia case the mouth Okay. Manigan eh, mga. Manigan eh. Uy! Ah, iya. Larama. Ready! Afan gisi na galis. Akka jalan mo na galis. Karena mana? Hmm. Karena Kaya na. Ay, amma da wala sa gisu. Eh, wala dis. Aman gasu? At dem Mama de ah, iya, iya. ya. Wala bomba da anti je nati. Mamma de ya kana wala anti ja. Dem na di wala dis. Ayye ye. Eh. Ya Rabbi, ya Rabbi, ma jira Ya, ya, ya. Eh. إضغاط زيسك ما أرامك إيه أنا بقى دلوقتي أرامك إيه ده جه نو نو تيجي نو نو نانجينجا نو نو نو نو نو إنجليش نو إنجليش لانجويج نو ولي قال لي ما نانجيت ما نو نانجيتا إنجليش ديشنر نو كور إنجليش إيش እንግሊዝ ፎር ኢትዮጵያ፣ እንግሊዝ ፎር አሜሪካ፣ ኦስትራሊያ ካናዳ፣ እንግሊዝ ፎር አውሮፓ፣ ኢትዮጵያ ኢስ ቢሻኖን ሉጂ ሉጊ ቦኑና ከሊሊጂ ቪታ አይላንድ ኤ ቪታ አይላንድ ቦምባ ኖ ቦምባ ዳንት ስክመ ወይ ቦኑራት ኮ ሆቱራት ቦምባ ዳንድ ጎንባ ነው ዚስ ግመብ ዳንድ ናት ወሊገለይ ጃሙ ዳንድ ሁኖና ራስ ይድሩላ አይ ቬሪ ማች ማን ላንጉዌጅ እንግሊሽ ኖ the, the, the largest of the country of the number for the last uh-huh. this is the account number akadi malaka mega noite contract ಅಮ್ಮ ಕನೋಯ್ತೆ ಬೈತೆ ಅಮ್ಮ ಮಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನೋಯ್ತೆ ಜಿರ್ತಿ ಮೈ ಬರು ಸನ್ಮಾಫು ಬರು ನಿಸಿನ ಕಾತಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಬರು ನಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಕಸಿ ಕುಮರಿ ಬಾ ನಿಸಿನ ಕಾತಿ ನುಗ್ಗುದ್ದತೆ ಅಶ್ಮ ಕುಮರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡನಿಕ ನೀ أشيكم نخرج نجا موسيقى برسالي. هاي أفعل أيكم نبارد تغير. أشيكم نبارد تغير. أنا خير خير ما من الكم. فور هاي. ورا بيجانا نبغى يسوي. أبي أنا ما قصدي يا أبا إيش هو ما قدر من أباه آه تا تا تا تا ما قدر قصدي قصدي قصدي أبا تا تا تا قالوا ما إيه كانوا يسنفوا